Me comunico con diversas personas en inglés y en español o mezclando ambas lenguas. Hay tantas razones. Yo lo hago por, eh, obviamente, solidaridad, porque me reciben en esa comunidad. Em, como crecí en el lado mexicano, no acostumbraba e, en ese pasado. Luego, em, al cruzar la frontera metafórica, porque no existe de hecho, me di cuenta, mm, hablan diferente, salpican, ¿verdad?, eh, su conversación con palabras en inglés. ¿Y por qué no? Entonces, no es fácil hacerlo, porque he tratado de hacerlo. Y lo aprecio y lo entiendo mucho más por la experiencia que he tenido todos estos años. Y lo hago para tratar de pertenecer, para no ser diferente, que me consideren, ¿verdad?, como parte de esa comunidad. I do all the time. Um, at, at, school with my colleagues. Um, uh, usually when I'm teaching, I, I, don't mix as much. I try to speak more of the uh, more Spanish in my Spanish classes because we're teaching them Spanish. But um, I, I will mix uh, if I'm working with people uh, that are friends of mine that are that are bilinguals. Will you know, say the word in the language that comes easiest.